ପାରାଦୀପ ସମ୍ପ୍ରାସଣ ହେଉଛି ଅର୍ସଲ ମିତଲ ନିପନ ଷ୍ଟିଲ୍ କାରଖାନା ତିଆରି ହେଉଛି ବନ୍ଧ ମାତ୍ର ଏହି ବନ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଏବେ କମ୍ପାନୀ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ମୂଷାଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷାରେ ମୂଷାଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମରେ ହୋଇଯାଇଛି ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଚାରି ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ହୋଇଥିବା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରାମରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଏପରିକି କମ୍ପାନୀ ପରିସରରୁ ଆଇରନ୍ ମିଶା ନାଲି ରଙ୍ଗର ପାଣି ମଧ୍ୟ ପଶୁଛି ଗ୍ରାମରେ ଘରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଇବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ ଯାହାକୁ ବିରୋଧ କରି କଳିଙ୍ଗ ଓମେନ୍ସ ପାୱାର ମହିଳା ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ରାଲି ଗ୍ରାମର ପରିକ୍ରମା କରିବା ସହ କମ୍ପାନୀର ନିକଟରେ ଥିବା ଗ୍ରାମର ସୁରକ୍ଷା ଏହି ଗ୍ରାମର ଗୁଡ଼ିକର ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ସହ ନିଯୁକ୍ତି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପ୍ରଭୃତି ଏକ ପାଞ୍ଚ ଦଫା ସମ୍ବଳିତ ଏକ ଦାବିପତ୍ର କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଯଦି ସାତ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ସମାଧାନ କରାନଯାଏ ତେବେ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି କରାଯାଉଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ ପାରାଦୀପରୁ ବିରୋଧା ପ୍ରସାଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଉତ୍କଳ ଖବର